kayo dito expect nyo na lagi na nag-iiba ang panahon dito kanina ang init di ba ayun biglang ulan kaya dapat boy scout <laughs> may kapote tayo kaya Tapos may babalik ka pa sa akin? Oo, oh, 200. Pwede mo na. Kung ayaw mo na. Ha? Huh? Yun na nga. So, ito po si Matic Face ng PTT. <laughs> so, pag siya po nagkalga sa inyo, aabangan nyo kasi Oh, full. Ang full tank niya, full talaga. Elite Hot Spring. Hot Spring Gaming. Alright. Oy. San tayo napadpad ngayon? Dahil dalawa lang tayo at walang gusto sumama. Solo, solo. Duo, duo. Mainit, hot springs. Dito sa Tayabas. Tayabas na? Tayabas, Quezon. So medyo malayo-layo sa populasyon pero sakto lang. Uy. Ano mm -hmm, uy. Bawal yan. O, mga attraction dito pang IG IG pero ito nito pinapaliguan eh picture ah. so guys, natuto kayo? Ito, dami ng bibingka dito. Oh. Pwede tayo doon. Paano malala? Ito, may tindahan. Uy, may lomi pa oh. ano mo, content siya. Ako na lang. Bibingka. Dalawa. Magkano isa? 35 po. Sige.